Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Ерофеева Елена. Я работаю ассистентом стоматолога в сети клиник Мегастом уже 20 лет. За это время наработано достаточно опыта, навыков, которыми я готова с вами поделиться, с ассистентами. А, на мастер-классе а, я вам расскажу особенности приема на ортопедическом, терапевтическом, хирургическом приеме, мы с вами поговорим о том, как эргономично распределить рабочее время ассистента, о том, как максимально принять участие в лечебном процессе, как помочь доктору. Хочу особое внимание обратиться к докторам. А, доктора, направляйте ассистентов на обучение, ведь опытный ассистент сократит вам рабочее время как минимум в два раза. А чтобы научить ассистента, надо потратить на это время, усилия, а, какие-то эмоциональные а, затраты. А, в частности, в учебном центре Мегастома будет проходить моя лекция, на которой мы обсудим с ассистентами все волнующие вопросы обсудим, как работать с тяжелыми пациентами. Тяжелые пациенты бывают разные ситуации. Как работать с детьми, как работать, особенности работы на хирургическом приеме, имплантации, ортопедическом приеме. А, как можно больше посмотрим слайдов, где ассистент принимает максимальное участие в работе и сокращает время приема пациента, экономит время доктору. Буду рада вас видеть в учебном центре Мегастома.